Mai na mai na mai, nay nay ha ይልቃል ዳኝ እባላለሁ። ከሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እዳችን ስንዴ በዙሪያ በጎን ለመጨመር የሚያስቸግሩ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው በላይ መበተን ነው። ሁለተኛ አረም ሳይታረም መጨመር፣ ሶስተኛ ፈር አለማልበስ፣ አራተኛው ፐር ሄክታር የታዘዘለትን ራሳው መሰረት ት አለመጠቀም፣ ዩሪያ እነዚህ የመሳሰሉት ችግሮች ናቸው። እነዚህን ለመፍታት ዜው በዛሬው ዕለት በአቶ ሊ አብዲ መሬት ላይ ገንተን እንመማራለን። መጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። አንድ ቀን አታድም ቆይ በለ ሳት ይጠማኝ ይሆን ቆይ በለ በፀጉሯ ነቅሳለች ቆይ በለ መስሏ ነዶ ክምር ቆይ በለ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አራራራራ በጠዋቱ ደህና ተያይዛችሁታል። ጀመር ነው እንግዲህ። አይ ጥሩ ነው። አቶ ስሌ ይኸው ዛሬ የመጣሁት ስንዴ በጎን ዩሪያ እንዴት እንደሚጨመር ለማሳየት ነው የመጣሁት እና ለመማር ደኛ ነህ? አዎ እኔ ትምህርቱን ያው ፈቃደኛ ነኝ። ያው ትምህርቱን ለመውሰድ ያው አንተም በጠዋቱ ያው መተህልኛል፣ መተሃል በጣም ስንዴ በመስመር ዩሪያ በጎን ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችና ቁሳቁሶች አንተ እንዳልከው አንደኛ ሳይንሱን ጠብቆ የአረም ስራ መታረም አለበት። ማለትም አንደኛ አረም ከ18 እስከ 20 ቀን መታረም አለበት። ሁለተኛ አረም ከ35 እስከ 40 ቀን መታረም አለበት። ሁለተኛው ትክክለኛ ወይም በምክር ሀሳብ መሰረት ግብዓት ማዘጋጀት አለብን። ይኸው ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ጥማድ ለምንለው 174 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ይሄ ቅድመ ዝግጅት ነው። አንተ ስትቆፍር ዩሪያውንና የሚያለብስ አንድ የሰው ኃይል ያስፈልግሃል። አዘጋጅ ቁሳቁሶችን እስቲ ቁጭ ብለን አንድ ጊዜ እናያቸው። ሶስተኛ ቅድመ ዝግጅታችን መስመሩን ተከትለ የምንቆፍርበት መቆፈሪያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኛ ኮርኪ ለአንድ ሜትር ምን ያክል ወይም ለመቶ ሜትር ምን ያክል ግራም ያስፈልጋል ብሎ ለመወሰን ኮርኪ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያው ሶስተኛ ያው መቆፈሪያና የሩያ ማዳበሪያ መያዣ ያው ይዞ መምጣት ነው። ቆንጆ ነው እንግዲህ ያው ለአንድ ሄክታር 174 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀም ዩሪያ በጎን ስንጨምር። ለአንተ ደግሞ አንድ ጥማድ ስለሆነ አዘጋጅ ያልኩህን 43.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ይዘመትሃል። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ 43 5 ኪሎ ግራም ለአንተ ይበቃሃል ማለት ነው። እየገባ ነው አይደል? ይኸው እንግዲህ ግባቱን ይዘህ ስለመጣ አሁን መቆፈሪያህንም ዩሪያም ቀነስ አድርግና እያንዳንዱን በተግባር እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። አንድ ጊዜ እንሂድና ዩሪያ ቀንሰ ያዝ። በጎን ስንዴ ላይ እንዴት እንደሚጨመር በተግባር ላሳያችሁ። ከዚያችን ጀምር እንሂድ። ቁጭ እንበልና እያንዳንዱን ነገር እንዴት እንደሚጨመር ላሳያችሁ። ስንዴ በጎን ሲጨመር ይኸው የስንዴ መስመሩ ይች ከስንዴ መስመሩ ከተክሉ አንስተን ይሮው የሚያርፍበት ሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር መራቅ አለበት ማለት ነው። ዩሮ የሚያርፍበት ስለዚህ አሁን የት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ መስመሩ ከሆነ ከዚች እስከዚች ድረስ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ራቅ ብለን እንቆፍራለን ማለት ነው። ከዚያ እንዲህ አድርገን ከቆፈርን በኋላ የራሱ ጥልቀትም አለው ማዳበሪያው ይሮው ጥልቀት ከከንፈሩ አንስቶ እስከሚያርፍበት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር መጥለቅ ስላለበት ከዚህ እስከዚህ ከሶስት እስከ አምስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እየዋጣን እንዲህ አርገን እንዋጣለን። አንድ ሰው እንደዚህ አርጎ ይዋጣል። ይኸው ከሰብሉ እስከ መስመሩ እስከሚወጣበት ድረስ ወይም ማዳበሩ እስከሚያርፍበት ድረስ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር መራቅ አለበት ብያለሁ። ጥልቀቱ ደግሞ ከዚች ከንፈር አንስቶ እስከዚች ድረስ ያለችው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ይጠልቃል ማለት ነው። አሁን ያልኩ ገብተዋል? ሩ ገብቶኛል። ዙሮ ዙሮ ጥልቀቱ ይህን ያህል ባይረዝምና ውስጥ ባይገባ ምን ችግር ያመጣል? ጥልቀቱ ከበላይ የምናረገው ከሆነ ወይም ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር የማይጠልቅ ከሆነ አንደኛ ለፀሐይ ብርሃን ይጋለጣል። ሁለተኛ በጎርፍ ይሸረሽራል። ሶስተኛ የሰብል ስሩ በስንዴው በሰብል ስሩ ነው ንጥረ ነገር የሚያገኝ ውሃንም የሚያገኝ ማዳበሪያንም የሚያገኝ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የሚያገኝ በስሩ ስለሆነ ስሩም ጠለቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጠለቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። አንደኛ አፈር ለማልበስም ስለሚረዳን ዩሪያ ስንጨምር ግን የራሱን ለአንድ ሄክታር 174 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሄክታር 174 ኪሎ ግራም ካስፈለገ ለአንድ ጥማድም ማስላት ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ለአንድ ጥማድ 43 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይም ለመቶ ሜትርም ማስላት እንችላለን። ለመቶ ሜትር 348 ግራም ወይም 87 ኮርኪ ወይም 22 እፉኝ ወይም ጭብጥ የምንለውን ለመቶ ሜትር ያስፈልገናል ማለት ነው። ጭብጥ ምትይዝ አምስት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እንዲህ አድርገን ነው የምንጨብጥ። ከጨበጥኩ በኋላ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ግራም ስለመጣ ይቺ ኮርኪዋ አራት ስለሆነች ወደ 17 ተግማሽ ጭብጥ ያስፈልገኛል ማለት ነው ከጫፍ ከዚህ ጫፍ አንስቼ እስከዚያች ድረስ ማለት ነው። ለመቶ ለመቶ ሜትር 17 ከግማሽ ጭብጥ ያስፈልገኛል ወይም 348 ግራም ያስፈልገኛል ማለት ነው። ወይም በኮርኪ ከሆነ ደግሞ 87 ኮርኪ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አደራረጋችን ያው ከሰብሉ እስከ መስመር ባወጣሁበት ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ረቀናል ብያለሁ። ርቄ ነው የቆፈርኩት። ጥልቀቱም ከከንፈሩ እስከ ታች ያለው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጠልቀናል። አደራረጋችን ነው ማሳያ። አሁን እንዲህ እያረግን እንዲህ እያረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚያን እንደዚህ አድርገን ለአንዷ መስመር ለመቶ ሜትሯ 348 ግራም ታስፈልጋለች ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ በላይ ከበተን ነው ከስንዴው እስከ ማዳበሪያው ያለው ርቀት ቅድም ስንላቸው የነበረውን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቀቱን አይጠብቅልንም። ይህ ማለት ደግሞ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ርቀት የማናስቀምጠው ከሆነ ስንዴው ላይ ያርፋል። ስንዴው ላይ ካረፈ ደግሞ ስንዴውን ያቃጥለዋል። ስለዚህ ስንዴውን የሚያቃጥለው ከሆነ ምርት አይሰጠንም ማለት ነው። ስለዚህ በላይ መበተን አያስፈልግም ማለት ነው። ለንፋስ ለፀሐይና ለጎርፍ እንዳይጋለጥ በአፈር ማልበስ አለብኝ ማለት ነው። እስከ አርባ ባለው ቀን አረም ጽዱ ሆኖ ዩሮ ይጨመርበታል ነው የሚል። ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ይህ ስንዴ ዩሪያ የሚፈልገው እንትን እና ለእድገቱ እና ምርት እንዴት እንደሚሰጠው የሚወስንበት ጊዜ ስለሆነ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ሰዓት ዩሪያ መጨመር አለብን ማለት ነው። ላይ የምንበት ነው ከሆነ በላይ ነው የሚቀመጥ። ዩሪያ በተፈጥሮው የመትነም ባህሪ ያለው በፀሐይ ይተናል፣ በጎርፍ ይታጠባል፣ በንፋስም ይተናል። የምንጨምርበት ትልቁ ነገር ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ነው። ያው አፈር ውስጥ የተሟላ ንጥረ ነገር ስለሌለ ዩሪያን የሚተካ አፈር ውስጥ ስለሌለ በጥናት ደረጃ ለሰብሉ አስፈላጊ የሚባል ንጥረ ነገር ስለሚይዝ ነው፣ ዩሪያ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ እድገቱን የሚወስንበት ዩሪያ ስንጨምር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምርትን የምናሻሽልበት ዩሪያ ስንጨምር ነው። እድገቱ አደገ ማለት ደግሞ ገለባም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ለዚህ ይጠቅማል ዩሪያ። ዩሪያ ለስንዴ በጎን ስናደርግ ምን ምን ጥንቃቄስ ያስፈልጋቸዋል? የመጀመሪያው ከአረም ንጹህ መሆን አለበት ማለት ነው። ከአረም የጸዳ መሆን አለበት። ሁለተኛው መስመር አውጥተን በላይ መበተን ሳይሆን መስመር አውጥተን እየጨመርን መሄድ አለበት። ሶስተኛው በአፈር ማልበስ አለብን። የጨመርነውን የዩሪያ መጠን ምንም እንትን ሳይል ከፀሐይ ንክኪ ሳይኖረው በአፈር ማልበስ አለብን ማለት ነው። ማለት ይህንን ስንል ጥልቀቱ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጠለቅ አድርገን በአፈር ማልበስ አለብን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ገብተዋል? ገብቶኛል። ግልጽ ነው። እሺ እንግዲህ ዛሬ ያየነው ስንዴ ዩሪያ በጎን እንዴት እንደሚጨመር ነው ስናየ ቆየን። ይህንን ልጅ ጋር ሆነህ ባሳየው መሰረት ቅድም ስንመማር በቆየንበት መሰረት ልጅ ጋር ሆነህ መጨረስ አለብህ። በጣም ጥሩ ነው። በልሽ በርታ፣ አይዟችሁ። እሺ እንግዲህ መችም አትራቅ። ዙሮ ዙሮ ስራውን እንሰራዋለን። አንተም ብቅ እያልክ መያት አለብህ። እሺ እሺ፣ እጎበኛችኋለሁ። እሺ እሺ፣ በርቱ። ተማርከን በጣም ትምህርቱን ተቀብለነዋል። እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ስንዴ በጎን ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ የትግበራ ነጥቦች አሉ። እነሱም የመጀመሪያው ከአረም ንጹህ መሆን ነው። የመጀመሪያ አረም ከ18 እስከ ቀን ይታረማል። የሁለተኛ አረም ከ35 እስከ 40 ቀን በታረመ እርጥበቱን ሳያለቅ እርጥበት ባለ ሰዓት ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን መጨመር ነው። የሁለተኛው የግብዓት መጠናችን ነው። ስንዴ በጎን ለመጨመር የሚጨመረው አንድ ጊዜ ነው። ለሄክታር 174 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል። ለአንድ ጥማድ ለሄክታር 174 ከሆነ ለአንድ ጥማድ 43.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል። ሶስተኛ የትግበራ ነጥባችን ሰብሉ ከመስመሩ ዩሪያው እስከሚያርፍበት ድረስ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መራቅ አለብን። የዩሪያው ጥልቀት ደግሞ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት ማለት ነው። የአራተኛ የትግበራ ነጥባችን ዩሪያ ከጨመርን በኋላ እንዳይተን ወይም በዝናብም ይሁን በጎርፍም ይሁን በፀሐይም እንዳይተን እና እንዳይሸረሸር በአፈር ማልበስ አለብን ማለት ነው። አምስተኛው የትግበራ ነጥባችን 100 ሜትር 148 ግራም ያስፈልገናል ወይም 87 ኮርኪ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይም በጭብጣችን የተለያየ የየሰው ጭብጥ የተለያየ ቢሆንም ወደ 17 ከግማሽ ጭብጥ ያስፈልገናል ማለት ነው ለመቶ ሜትሯ። ስንዴ በጉያ በጎን ለመጨመር መረጃ ለማግኘት በአካባቢያችሁ የሚገኙትን የቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። በተጨማሪም 88 በመደወል መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ናንቺው ባይናማ ናይነሽን ብሌው